Ben ritrovati a tutti! Ebbene sì, finalmente è arrivato il momento tanto atteso delle vacanze, ma prima di eh, andare in vacanza vediamo un altro bellissimo confronto tra due bellissime scarpe, la RC2 e la eh, Boston 8 dell'Atlas. Entrambe sono della famiglia di Zero, eh, quindi neutre e molto leggere. La RC2 pesa 213 grammi nella versione maschile, nella mia misura che è una taglia 44, e la Boston eh, 244 grammi, quindi la RC2 è un po' più leggera. Il drop è di 10 mm sia per la che per la posta. L'altezza della scarpa non è la stessa, infatti la Arsisu è 24 mm sul tallone e 14 mm sull'avampiede, mentre la Boston è 29 mm sul tallone e 19 mm sull'avampiede. Per cui la usa meno schiuma, specialmente sulla parte centrale del piede, la differenza è di circa 5 mm. Relativamente alla suola, la Asics usa una gomma che comunque offre un buon grip su diverse superfici di allenamento, sull'asciutto e sul bagnato, mentre la Boston usa la mescola Continental che già conosciamo e la suola si estende anche un po' di più che nella Asics, garantendo quindi un grip eh, superiore in tutti i casi, anche sul bagnato, rispetto a quello della Asics. Entrambe le suole mi sembrano comunque abbastanza resistenti, anche se quello della Boston, a mio parere, usando la Continental ha una durata superiore. Passando all'intersuola, la Arsitu usa la nuova schiuma Light Strike che garantisce una buona eh, ammortizzazione e reattività più leggera della classica schiuma Boost usata generalmente da Adidas e favorisce una transizione del piede molto veloce in fase di rullata senza rinunciare però al collo. La schiuma Light Strike in questo caso si estende un po' tutta la la posta invece usa un'intersuola composta per la maggior parte della classica schiuma Boost eh, specialmente sull'area del tallone e con un leggero stato di schiuma light strike che eh, si estende di più sulla parte dell'avampiede e poi si assottigliano sul la scarpa. <laughs> Questa combinazione di schiuma rende la scarpa più versatile in quanto l'appoggio eh, di tallone è sicuramente più confortevole grazie all'ammortizzazione garantita dalla schiuma boost e la reattività in fase di spinta è garantita dalla light strike sulla parte dell'avampiede che è comunque più rigida e più reattiva. Sicuramente tra le due in termini di fluidità eh, durante la fase di transizione dell'appoggio ho preferito l'Ars2 ma la Boston ha lavorato molto bene eh, in termini di eh, riduzione della fatica durante gli allenamenti, specialmente quelli un po' più lunghi e veloci. In termini di durata dell'intersuola e quindi della schiuma Light Strike ho fatto circa 70 km eh, con la RC2 eh, ed è ovviamente ancora come nuova con la Boston ho fatto circa 50 km per cui non posso ancora giudicare ma direi che avendo già provato usato per più di 300 km la schiuma boost nel modello Adidas eh, eh, Tempo in termini di durata è sicuramente molto buono in termini invece di versatilità mi sono trovato molto bene con la Boston quanto anche ai ritmi più lenti mi ha garantito un comfort migliore dell'Ars True e ai ritmi più lenti non mi ha fatto confortevole specialmente se si eh, appoggia di eh, tallone dovuto al fatto che la schiena light strike non è così morbida come ecco. il sistema di torsione è molto leggero nell'arsi su per contenere il peso della scarpa e funziona bene in termini di eh, stabilità anche in curva eh, dovuto al fatto che si estende anche sull'area della macchina. Sulla bossa il sistema di torsione è più strutturato e si estende maggiormente sull'area dell'avampiede per cui oltre a garantire una stabilità migliore che la rc ci supporta meglio durante terra Per cui se state cercando una scarpa un po' più stabile che vi possa aiutare durante allenamenti più lunghi, ma anche le gare più lunghe, allora la Boston eh, è sicuramente tra le due in questo senso superiore. Eh, l'area del talone si estende con una larghezza più o meno la stessa in entrambi i modelli, di circa 8 eh, cm in intervista abilità per chiattera di tallone, la superficie di contatto direi quindi eh, che è la stessa, eh, ma la bossa essendo più alta e avendo una schiuma più morbida eh, garantisce sicuramente un comfort migliore. L'appoggio di tallone con la Arsitu non è proprio un'esperienza che definirei confortevole, dovuta alla schiuma light strike e anche alla quantità ridotta utilizzata. Sulla parte posteriore del tallone entrambe le scarpe offrono una superficie protettiva molto comoda che eh, non arreca alcun fastidio, anzi eh, favorisce il comfort che è davvero molto simile se non lo stesso all'interno. L'unica differenza è che nella Boston c'è un rivestimento esterno eh, peso estetico, dove la scritta Boston è divisa tra il piede sinistro e il piede destro. Sinceramente ne avrei fatto anche a meno, per contenere il peso della scarpa che comunque si sente un po' più pesante rispetto all'arsi su ma comunque esteticamente non è male anche se preferisco scritto così. relativamente alla tomaia entrambe le tomaie sono molto leggere anche in giornate calde il piede respira molto bene in termini di leggerezza la tomaia della Arsisu mi è sembrata più leggera eh, e meno fitta come maglia rispetto a quella della Boston e per cui probabilmente meno resistente ma un po' più traspirata. Per quanto riguarda la calzabilità, entrambe le tomaie calzano molto bene, davvero molto bene, eh, avvolgono molto bene il piede come piace a noi. Passando al prezzo, il rapporto eh, qualità-prezzo è ottimo per entrambi i modelli, la Arsitu si può trovare sul mercato con un prezzo eh, intorno agli 80-90 euro e la Boston 8, visto che è uscita la Boston 9, attualmente si può trovare sullo stesso range di prezzo della Arsitu. Relativamente alla durata, eh, direi che la Arsitu è abbastanza minimal e leggera, eh, per cui non c'è da aspettarsi tanto in termini di durata, la Boston invece considerando la quantità di suola e di schiuma utilizzata e la maglia della tomaia più fitta, sicuramente più resistente e può essere usata come scarpa da allenamento quotidiano. I lacci sono della misura giusta in entrambe eh, le scarpe, tradizionali entrambi i modelli ed il sistema di fissaggio funziona bene nella Boston, ma eh, mi sono trovato meglio in quello della RC2 eh, che blocca meglio il piede grazie al disegno differente del sistema di bloccaggio L'estetica è molto bella e le colorazioni disponibili sono belle per entrambe le scarpe, ma il design della RC2 mi piace un po' di più perché è un po' più, più per entrambe le scarpe la calzabilità è davvero perfetta, prendendo la stessa taglia per entrambi i modelli. Non ho avuto problemi di calzabilità sulla parte dell'avampiede, eh, che non è troppo lungo, non è troppo largo, semplicemente perfetto, anche per un piede come il mio abbastanza male. Le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali, non ho soffietto, e tra le due quella della Boston è più leggera, poco imbottita e garantisce un buon comfort per il collo del piede. A mio parere avrebbe potuto estenderla un po' di più, eh, mi sembra un po' al limite, forse anche un po' troppo comodo. L'imbattitura è migliore nella linguetta della RC2 che garantisce un miglior comfort, eh, ma sicuramente più pesante e meno traspirante di quella della, della posta. Tra le due comunque preferisco quella della RC2 in quanto più confortevole. Se dovessi consigliare uno dei due modelli, ovviamente la posta la consiglierei tra rane di livello intermedio per qualsiasi tipo di allenamento anche quotidiano ma anche in generale per eh, tutti i runner che non siano troppo pesanti però eh, in quanto ricordiamoci che è pur sempre una scarpa leggera della famiglia azienda. In allenamento è perfetta per allenamenti lunghi e anche veloci in quanto è una scarpa molto versatile. Per le gare la userei a partire da 10 km fino ad 1 La Tarsi Tarsisu è una scarpa che mi sento di consigliare a runner di livello intermedio soprattutto per allenamenti veloci ad attacchi per la pista. Per le gare la userei a partire da 5 km fino alla mezz'ora, ma non per ora. Per cui concludendo entrambe le scarpe sono molto leggere, tra le due per allenamenti in pista più corti sceglierei sicuramente la RC2, per allenamenti veloci più lunghi sceglierei la Post grazie alla sua Giorgio. Detto questo direi che è tutto, vi ricordo eh, di lasciare un like nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, di iscrivervi al canale così che potremo seguire nella nostra community per vedere altri articoli da Rani e vi auguro a tutti una buonissima vacanza e ci vediamo presto. Ciao.